恋した横顔のおでこのあたりが鳥さんつむじのとこにはカムロさん歯黒にガッサンゆとのてほっぺにではさんざん山形の山の覚え歌山形の山の にごしょざんその下にはざおさん山形の山の覚え歌山形の山の覚え歌山口元ほくろのあるあたり大朝飛行 山形の山の覚え歌山形の山の覚え歌山イエメ